Akbar uh, Astagfirullah Allahu Akbar yang mengatikan suami Allahu Akbar yang semuanya dimatikan Allahu Akbar Astagfirullah ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Amin deh ngapu gawe baru-baru terjadi. Tolong

Ciao.